दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक श्याम बस्नेत स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामी छाने र डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जुन प्रकारको मत प्राप्त गर्नुभयो नि चितवन र तनहुँमा एकदमै फराकिलो मतन्त्रका साथ उहाँहरूले जित्नुभयो उहाँहरूले जितिसकेपछि अब रवि लामिछाने र डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको त्यो कस्तो प्रकारको कम्बिनेसनले त्यो पार्टी के कसरी अगाडि बढ्ला के देख्नु भएको छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अनि यो निर्वाचनका सङ्केतहरूका विषयमा एकछिनमा आउँछ म रोहितजी तपाईँलाई पनि एन्सर दिनुभन्दा पहिले एउटा क्वेसनको तपाईँसँग पनि एन्सर खोज्छु म यदि स्वर्णिम वाग्लेले कङ्ग्रेसबाट टिकट पाएर तनहुबाट लडेको भए जित्थे तपाईँको विचारमा जित्थे एउटा त्यो त्यसको जवाब दिनु है अर्को रवि लामी छानेले कङ्ग्रेस या एमालेको टिकटबाट लडेको भए यति भोट पाउँथे चितवनमा तपाईँको विचारमा के पाउँथ्यो कि पाउँदैन थियो मेरो विचारमा पाउँदैन थियो चुनाव पनि हार्थ्यो किन भन्नुहोस् न यो जुन अस्तिको चुनाव भयो नि के अरे चार गते मुङ्सिरको चुनाव र अहिलेको जुन वैशाख दस गतेको चुनावमा यो पाँच छ महिनाको दरमियान कति पाँच महिना भयो क्या अरे होइन रोहित सर है पाँच महिनाको दरमियानमा जस्तो किसिमको राजनीतिक उथलपुथल भयो जस्तो किसिमका कम्बिनेसन्सहरू बने रवि लामी छाने जसरी चाहिँ मन्त्री भए म त्यसको विरोध गर्ने मान्छे म पनि हो अघि त्यसले जनतामा परेको मार र दुर्गा प्रसाईले सुरु गरेको अभियान यो दुईवटाको कम्बिनेसनले यो पार्टीहरू चाहे कङ्ग्रेस होस् चाहे माओवादी होस् चाहे एमाले होस् चाहे समाजवादी होस् चाहे जुनसुकै कन्भेन्सनल पार्टी यथास्थितिवाला वाला पुराना पार्टीहरूमध्येमा सबैको अगेन्स्टमा तिन करोड जनताको आक्रोश हो यो यो चुनावको नतिजा हेर्नुहोस् अब त्यो आक्रोश कहाँ गएर पोखिने भन्ने कुरामा त्यसको कहीँ अल्टरनेट नदेख्यो कङ्ग्रेसको अल्टरनेट एमाले भएन एमालेको अल्टरनेट माओवादी भएन त्यसको अल्टरनेट के भयो भनेर भने अहिले भर्खर जन्मिएका पार्टी र युवा भएको हुनाले त्यसको अल्टरनेट यो हप्सन चोइस भन्छ क्या यसको विकल्पै भएन अर्को ठाउँै भएन एकछिनलाई मान्नुहोस् अर्को पनि एउटा पार्टी भएको भए रवि लामी छानेको पार्टीले यति भोट पाउने थिएन त्यो आक्रोश गरेर बाँडिने थियो तर फर्चुनेटली के भइदियो भनेर भने यो बाँड्ने ठाउँ कतै पनि भएन तपाईँ एउटा कुरा भन्नु एउटा दहमा पानी पोखरी जमेको छ त्यो त पानी त फोहोर हुन्छ नि त तपाईँले एकतिरबाट पाल पारिदिनु हो खनिदिनु हो भने त्यो त फोहोर पानी त निस्किन्छ नि त पाल पार्नु चाहिँ एउटा एउटा मात्रै पाल भएपछि त सारा पानी चाहिँ पानीमा जान्छ नि यो आक्रोश गएर यो रवि लामिछानेको पार्टीलाई समर्थन भन्दा पनि शेरबहादुर प्रचण्ड माधव नेपाल र ओलीलाई चाहिँ यिनीहरूले बहिष्कार गरेको अब यो निर्वाचनले गरेको सङ्केत चाहिँ के हो कि देख्नु भएको छ तपाईँले जस्तो अहिलेको निर्वाचनलाई आधार मानेर उपनिर्वाचनलाई आधार मानेर अब चौरासीको आम निर्वाचनको त्यो एक खालको प्रक्षेपण हुन्छ नि त्यो चुनावी त्यो मत प्रक्षेपण पनि त्यो सुरु भइसकेको छ अब त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खायो अब अरूले नचाहे पनि हुन्छ अब देउबा ओली प्रचण्डहरूले झिटिगुन्टा बोकेर अब राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ भनेर पनि भन्न थाले कुरा यस्तो हो क्या रोहितजी रवि लामिछानेले खाएको होइन देश यी पार्टी र केही माफियाहरूले खाइसके त्यसबाट चाहिँ उम्किनको लागि तिन करोड जनताले चाहिँ रवि लामी छानेकोमा चाहिँ यिनीहरूलाई तिरस्कार गर्ने यिनीहरूको विरोध गर्ने ठाउँ चाहिँ स्वतन्त्र पार्टी हो बुझ्नुभयो त्यस कारणले त्यसलाई त्यहाँ गएर फोर्ट खनिएको हो चौरासीसम्म त नेपालको अवस्था रहँदै रहँदैन त्यो त्यसमा पछि जाउँला है चौरासीसम्म रह्यो भने चौरासीसम्म भनेको करिब करिब पाँच पाँच वर्ष बाँकी छ साढे चार वर्ष पुरा बाँकी छ त्यो साढे चार वर्षको क्रियाकलापले चाहिँ देशलाई निकास दिन्छ कि दिँदैन त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हामी त आर्थिक रूपमा जसले जेसुकै भन्नुहोस् पैसा होस् नहोस् सरकारसँग तर जनतासँग पैसा छैन अब राजनीति कसरी अगाडि बढ्न देख्नु भएको छ तपाईँले के हुन्छ अब हेर्नुहोस् मैले तपाईँकै इन्टरभ्यूमा तपाईँले सोध्नु भएन यो प्रश्न तपाईँले मैले जुन यो दस पुस एघार गते मन्त्रीमण्डलले शपथ लियो होइन त्यसै बेलामा सायद तपाईँले दस गते कि एघार गते मेरो इन्टरभ्यू लिँदाखेरि रवि लामी साने सरकारमा जाँदाखेरि तिन करोड नेपालीलाई धोका दियो भन्ने मान्छे म नै हो अब म अब बेनिफिट अफ डाउट दिन्छु रवि लामी छानेलाई त्यसको कारण के छ भने रवि लामी छाने सँगसँगै एकजना स्वर्णिम वाग्ले भन्ने पनि आउनुभएको छ तनहुबाट उहाँ र रवि लामी छानेको कम्बिनेसन एउटा ब्रुटल फोर्स युज गर्ने एउटा बुद्धि युज गर्ने बुद्धि र शक्ति दुईवटाको सही तालमेल बस्यो भनेर भने त्यसले पोजिटिभ रिजल्ट दिन सक्छ तर बुद्धि एकतिर शक्ति एकतिर भयो ब्रुटल फोर्स एकतिर भयो भनेर भने तिनीहरू नै अलग हुनसक्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ भनेको डाक्टर स्वर्णिम आग्ले र रवि लामी छाने एउटा पार्टीमा यति बेला रहेर चुनाव लड्नु र संसदमा आउनु भनेको चाहिँ त्यो बुद्धि र शक्ति एक ठाउँमा देखिएको भन्नुभयो तपाईँले बुद्धि कसलाई डाक्टर स्वर्णिम वागले कुरा गर्नुभयो शक्ति रवि लामी छाने अब यो बुद्धि र शक्तिको मिश्रणले के हुन्छ तर आशोमा मैले अघि जो कार्यक्रमको सुरुमा यही सोधेको थिएँ तपाईँलाई अब त्यसमा अलिकति केन्द्रित भएर भनिदिनुहोस् त के देख्नु भएको छ सुन्नुहोस् न गीतामा के भनेको छ भनेर भने जब अनुभव र युवा के युवा फोर्स युथ र एक्सपिरियन्सको चाहिँ जब सङ्गम हुन्छ नि त्यस बेलामा एउटा महान व्यक्तिको जन्म हुन्छ भनेर गीतामा भने मैले यसलाई नेपालीमा राम्रोसँग भन्न सकेँ कि सकिनँ त्यो आफ्नो ठाउँमा तर मैले तपाईँलाई के भनेको भनेदेखि शक्ति ब्रुट फोर्स शक्ति भनेको अहिलेको युवा फोर्सले रवि लामी छानेको पछाडि गएको एउटा देखिन्छ एउटा चाहिँ पढे लेखेको इन्टरनेसनल एक्सपोजर भएको बौद्धिक स्तरको मान्छे आएका छन् यो दुइटाको कम्बिनेसन भयो भनेर पोजिटिभली सोच्यो भने फेरि हेर्नुहोस् दिमाग भनेको चिज यस्तो चिज हो त्यसले खुराफात गर्न सक् थाल्यो भने त्योभन्दा खुराफाती अर्को हुन सक्दैन त्यस कारणले पनि यो चिज बडा उ छ अब तपाईँलाई मैले किन यो चिज भन्दैछु भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो चुनावबाट हामी चौरासीसम्म पर्खिन सक्ने स्थिति छैन भने दुई खरबभन्दा बेसीको त राजस्व कम भइसक्यो भइसक्यो कि सकेन अहिले हामीलाई हामीलाई तलब खुवाउन पैसा चाहिने भइसक्यो निर्वाचनका लागि चौरासीसम्म पर्खन सक्ने स्थिति छैन भन्नुभयो देशकै स्थिति छैन भने अब के हुन्छ सुन्नुहोस् न म त्यही भन्दैछु अघि अब म रवि लामी छानेको पार्टीलाई रवि लामी छाने भाइ र स्वर्णिम भाइलाई दुइटैलाई म के सल्लाह दिन चाहन्छु भनेर हो भने उहाँहरूले क्रान्ति गर्ने ठाउँ त छैन उहाँले सरकारमा जानु जस्तो अहिले लबिङ गर्दैछ भनेर सुन्छु म के अरे अर्थमन्त्रीको लागि उहाँ अर्थमन्त्री भएर प्रचण्ड प्राइम मिनिस्टर हुने शेरबहादुर प्राइम मिनिस्टर हुने ओली प्राइम मिनिस्टर हुने हो भनेर भने यो सिस्टममा त all in all prime minister हो नि त प्राइम मिनिस्टरले जे अर्डर गर्छ क्याबिनेटबाट पास गर्छ त्यो त मन्त्रीले नमाने पनि सचिवलाई त मान्न कर लाग्छ नि त त्यस कारणले उसले गर्नुपर्ने चिज के हो त स्वर्णिम र ऊ त इकोनोमिस्ट पनि हो अहिले हामीहरूलाई इकोनोमिकली नै क्राइसिस परेको छ देशमा भनेर योभन्दा राम्रो अवसर स्वर्णिमले के पाउँदैन भनेर भने अब खोज्नु पऱ्यो चौबिस खरब रुपियाँ त्यसमा तेइस खरब रुपियाँ हामीलाई ऋण पऱ्यो कसरी एक यो के अरे बालुवाटारको जग्गाको काण्ड के दुई यो वाइट बडी के तिन एघार अरबको चिजलाई बाइस अरब पोखरा एयरपोर्ट बनाए किन कसरी चार यति को काण्ड र ओम्नीको काण्ड पाँच होइन त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ यो जुन अहिले आर्थिक अवस्था पर्यो त्यसमा ब्याङ्कर्स र राष्ट्र ब्याङ्कको र नेताको रोल के छ यो चिज जसरी यिनीहरूले सोसल मिडिया युज गरेर यिनीहरूले आफू अहिले जनतालाई एक गुट बनाउन सके त्यसको जवाब यिनीहरूले सक्छन् नि यी एक्काइसजना मान्छेमा यो खुबी चाहिँ छ उनीहरूले कुन चिजमा कति पैसा लागेको छ यो चौ तेइस खरब रुपियाँ हामीलाई ऋण परेर त्यो पैसा गयो कहाँ बेरुजु एउटाले चाहिँ सात अरब भन्छ खरब भन्छ एउटाले नौ खरब भन्छ त्यो बेरुजीको चिज के हो भन्ने कुरा चाहिँ छर्लङ्ग गरेर चाहिँ यो हाउस र सडक अब दुर्गालाई एक्लै छोड्ने होइन उसले दुर्गाले उठाएको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई पनि साथ लिनु पऱ्यो त्यो त आम जनताको समस्या हो नि त्यसलाई लिएर जनतालाई सूचित गरिदिनु पऱ्यो भनेर भने त्यस बेलामा यी नेताहरूलाई भगाउनै पर्दैन आफै भाग्छन् सडकमा हिँड्नै सक्दैनन् नि त्यो रोल फिल प्ले गर्छ कि गर्दैन त्यो रोल प्ले गर्यो भनेर भने नेक्स्ट सेसनमा अहिले यिनीहरूले इमर्जेन्सी सेसन बोलाउनुपर्छ बजेट सजेटलाई अहिले छोड्नुहोस् तपाईँ तपाईँसँग पैसै छैन बजेट किन मगाउनुहुन्छ तपाईँलाई यो पार्टी कङ्ग्रेस एमाले र प्रचण्डको पार्टीलाई जब जनसमर्थनै छैन भनेर भने त्यसले ल्याएको बजेट त्यसले ल्याएको कार्यक्रममा जनसमर्थन छ भनेर तपाईँ कसरी पत्याउने जनताले कसरी विश्वास गर्ने अब यिनीहरूले को यो चिज गर्न सक्यो स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामी छानेको कम्बिनेसनले यो चिज गर्न सक्यो भनेर भने के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने हाउसैभित्र चाहिँ एउटा गुट तयार हुन्छ कङ्ग्रेसभित्र पनि गुट तयार हुन्छ एमालेभित्र पनि गुट तयार हुन्छ र अरू जुन पार्टी छन् त्यसकोमा पनि गुट तयार हुन्छ त्यो गुट तयार भएपछि त्यही नै एउटा फोर्स हो आखिरमा गएर हामीसँग त्यो टाइम चौरासी त छोड्नुहोस् कि छ महिना आन्दोलन गरेर देशलाई सम्हाल्न सक्ने टाइम पनि छैन हामीसँग किन छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई अब कसैले पनि पत्याउँदैन विदेशीले हामीलाई वर्ल्ड ब्याङ्कले पत्याउँदैन हामीलाई एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पत्याउँदैन आइएमएफले पत्याउँदैन हामीलाई त कसले पत्याउँछ भन्नुहुन्छ भने मिटर ब्याजेले मात्रै पत्याउँछ मिटर ब्याजे भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जसलाई तपाईँले आफ्नो देशमा मनपरी गर्न दिनुहुन्छ तपाईँ अमेरिकन फोर्स राख्न दिनुहोस् न अफगानिस्तान जस्तो तपाईँलाई पैसै पैसा दिन्छ अमेरिकाले त्यो मिटर ब्याजी हो नि त हाम्रै देश खाइदिएपछि त हामीलाई त्यसको के मतलब अहिले अफगानिस्तान अफगानिस्तान छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यिनीहरूको रोल पोजिटिभ त्यो हुनुपर्छ मैले पुसको दस गते कि एघार गते दिएको तपाईँको इन्टरभ्यू जुन चाहिँ छ अहिले पनि तपाईँले राखिचढ्नु भएको छ मैले आजको प्रेसमा जाँदाखेरि त्यो देखिराखेको छु मैले त्यो चिज गल्ती नदोहोऱ्याउ यो सेकेन्ड इनिङ हो उसको फर्स्ट इनिङ ऊ त जिरोमा आउट भएको छ रवि लामी छानेजी है अब सेकेन्ड इनिङमा उसँग ओपनिङ ब्याट्सम्यान भएर अगर ऊ दुईवटा आएको छ भने उसँग एउटा राम्रो ब्याट्सम्यान चाहिँ पार्टनर चाहिँ स्वर्णिम वागले आएको छ या नेपाली तरिकामा भन्नु हो भने खेत जोत्न पोलिटिकल खेत जोत्ने हो भनेर भने ऊ एक्लै एउटा गोरु थियो भने अर्को गोरुले चाहिँ नारेर चाहिँ दुईवटा सँगसँगैको कम्बिनेसनमा चाहिँ मिल्न सकेर देशहित मा काम गर्न सकेर यिनीहरूलाई नाङ्गो पारेर यिनीहरूलाई त्यही हाउसमा चाहिँ मुख देखाउन नसक्ने अहिले एकछिनलाई हेर्नुहोस् त मन्त्रीहरू तपाईँ प्राइम मिनिस्टरलाई हाउसमा देख्नुहुन्छ किन देख्नुहुन्न भने सबैले त उहाँको विरोध गरिरहेछ नि त सबैले त्यहाँ विरोध गरिदियो भनेर भने त्यसमा चौधजना चाहिँ राप्रपा पनि मिलिदियो अनि राउत के अरे सिके राउतको पार्टी पनि छजना मिलिदियो भनेर भनेदेखि यिनीहरू बयालिसजना हुन्छ बयालिसजनाले सत्य बोल्नु र बाँकी जुन चाहिँ तपाईँको दुई सय तिस बत्तिस कति बाँकी रहन्छन् तिनीहरूले झुट बोल्नु पऱ्यो भने पनि त्यो त अहिले त लाइभ हुन्छ नि त जनताले देख्छ नि त तपाईँ अहिले हेर्नुहोस् त हामीहरूको कुनै पनि प्रोजेक्ट होइन बुढी गण्डकी किन चलेन हो कि अहिले हामीहरू चाहिँ तपाईँहरू मैले यो लामी छानेर स्वर्ण वाग्लेलाई भनेको हाम्रो हामी हाइड्रो हाइड्रो पावर भन्छ बिजुली बेच्ने भन्छ हामीसँग बिजुली हुन्छ कति एस्टिमेट भनेको चौरासी हजार मेगावाट हो हो कि होइन रोहितजी त्योभन्दा बेसी त हुँदैन है हामी बेच्छौँ बिजुली कसलाई इन्डियालाई बेच्छ हो कि होइन है इन्डियाको अहिले क्यापेसिटी कति छ तपाईँलाई थाहा छ एघार लाख मेगाओभर्स बुझ्नुभयो अहिलेको मेगा उसको एघार लाख छ उसले टु थाउजन्ड थर्टीसम्मलाई त्यसलाई चाहिँ करिब करिब बिस लाखको छेउसम्म पुर्याउने भनेको छ हाम्रो सारा बिजुली दियो भने पनि चार पर्सेन्ट पनि हुँदैन इन्डियालाई उसको उसको प्रोडक्सनको चार पर्सेन्ट पनि कन्ट्रिब्युसन हुँदैन चार पर्सेन्ट प्लस माइनस त जहिले पनि हुन्छ ल भन्नुहोस् त एउटा कुरा त्यो मैले तपाईँहरूकै इन्टरभ्यूमा धेरैपल्ट भनेको छु जुन बेलामा नाकाबन्दीबाट चाहिँ ओलीजी प्राइम मिनिस्टरको हैसियतले जब इन्डियाको टुरमा जानुभयो त्यसपछि फर्केर आउँदाखेरि उहाँले उहाँको र मेरो कुरा हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि हमें आपका बिजुली नै चाहिए हम लोग सेल्फ सफिसियन्ट हो गए भनेर ओलीले के अरे मोदीले भन्यो भनेर त यो त ओलीजीले मलाई भनेको तपाईँहरूले गएर एकपल्ट सोधे हुन्छ अहिले तपाईँलाई थाहा छ पाँच लाख मेगावाट चाहिँ सोलरबाट चाहिँ उत्पादन गरेर नौ लाख मेगावाट जुन यिनीहरूले थर्मल प्लान्टबाट चाहिँ गर्छ थर्मल भनेको कोइलाबाट उत्पादन गर्ने बिजुलीलाई यिनीहरू रिप्लेस गर्दैछ त्यसमाथि सबैभन्दा ग्रिन मध्येको पनि ग्रिन एनर्जी अहिले हाइड्रोजन आएको छ यो वर्षको अन्तसम्म इन्डियन रेलवे चाहिँ हाइड्रोजनबाट चाहिँ ट्वेन्टी पर्सेन्ट चलाउने र थर्टीसम्ममा हन्ड्रेड पर्सेन्ट चलाउने भनेपछि इलेक्ट्रिसिटी हाम्रो कहाँ बिक्छ अहिले तपाईँलाई थाहा छ अहिले जुन सोलरबाट निकाल्ने जुन बिजुली छ त्यसलाई चाहिँ अढाई रुपियाँ युनिटमा इन्डियाले बेच्दैछ त्यो फुल स्ट्रेङ्थमा आइसकेपछि प्रोडक्सन आइसकेपछि अढाई रुपियाँ भनेको हाम्रो चार रुपियाँ मोदी सरकारले के गर्न खोज्दैछ भने त्यसलाई डेढ रुपियाँमा झार्न खोज्दैछ किनभने सोलरमा हाइड्रो जस्तो इन्भेस्टमेन्ट पनि हुँदैन र मेन्टेनेन्स पनि हुँदैन र त्यसमा चाहिँ फेरि ड्रप बिजुलीको चाहिँ करेन्ट पनि ड्रप हुँदैन किनभने ट्रान्समिसन लाइन पनि चाहिँदैन नि कम चाहिन्छ एलटी लाइनले काम हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो सम्पत्ति के हो भनेको चिज न शेरबहादुरजीले बुझेको छ न प्रचण्डले बुझेको छ न ओलीजीले बुझेको छ त्यस बेलामा मैले ओलीजीलाई के भनेको थिएँ पानी चाहियो कि नचाहिए मैले त पानीको चाहिँ एग्रिमेन्ट गरेर आउनुहोस् भनेर मैले ओलीजीलाई सल्लाह दिएको थिएँ अब यो चिज यिनीहरूको दिमागमा हाल्न सक्ने किसिमको कम्बिनेसन हुन्छ कि हुँदैन के अरे हाम्रो स्वर्णिम र उसको लामिछानेजी के देख्नु भएको छ त्यो खालको कम्बिनेसनको सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन तपाईँलाई यत्रो जनताले भोट दिइसकेपछि हामीहरूलाई भोलिदेखि नै थाहा हुन्छ क्या भोलिदेखिको कार्यक्रम है आज मलाई मैले बेनिफिट डाउट किन दिएँ भने अस्ति मैले तपाईँको के अरे रवि लामी सानेजीले हामी समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भनेर चाहिँ भनेको जस्तो लाग्छ मलाई एक अघि अगर त्यो हो भने त्यो पोजिटिभ हामीले गर्नुपर्छ तर सब फिर्ता लिएर गर्ने चाहिँ के आज जसरी एकजना बिचरा त्यो साईजी कराइराखेको छ के अरे ज्ञानेन्द्र साईजी भने भनेर यिनीहरूले त स्ट्याटिस्टिक लिएर घेर्नु पऱ्यो सरकारलाई सिंहदरबार घेर्नु पऱ्यो त्यो जुन युथ फोर्स छ त्यसले गर्दा चाहिँ हाउस घेर्नु पऱ्यो मानेन प्राइम मिनिस्टरले भने मानेन शेरबहादुरले भने अब तपाईँ यसरी भनिदिनुहोस् त जस्तो रवि सोडिम लगायतका जो सांसदहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब संसदमा खेल्नुपर्ने भूमिका के जो अहिले तपाईँले जे भनिरहनु भएको थियो त्यो पनि एउटा भाग होला होइन होइन अर्को त कुरै छैन भने यसो गर भनेर सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिनु पऱ्यो होइन फिर्ता लिएर अहिलेसम्म हामीहरूको कुशासनको सबै लेखाजोखा क्लियर गर्नुपऱ्यो मैले भने नि तेइस खरबको हिसाब दिनु पऱ्यो जनतालाई वाइट बडीको हिसाब दिनु पऱ्यो बालवाटारको हिसाब दिनु पऱ्यो ओम्नीको हिसाब दिनु पऱ्यो यो क्विन्टलका क्विन्टल सुनको हिसाब दिनु पऱ्यो प्रोजेक्ट कतिमा चाहिँ प्रोजेक्ट अहिले चलिराखेको छ त्यसको एस्टिमेट लिनु पऱ्यो सरकारलाई जनतालाई भन्नु पऱ्यो यो प्रोजेक्ट बिस अरबको हो यिनीहरूले चालिस अरब बनाए हामी रोक्छौँ तपाईँहरू रोक्ने कि नरोक्ने भनेर त्यो भन्न सक्नु पऱ्यो त्यो भनिसकेपछि यिनीहरूलाई तलब खानलाई पनि त बजेट गरेपछि त यिनीहरूले त कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो नि कि कुर्सी छोड्नुपर्छ सकिन्छ कुर्सी छोड्न लगाउनु नभएदेखि आफ्नो लाइनमा चाहिँ ल्याउन सक्नु पऱ्यो त्योभन्दा अर्को उपाय छैन एउटा कुरा त्यो अघि अब तपाईँ मलाई सोध्नुहुन्छ अघि यो चुनावपछिको देशको स्थिति किन यस्तो भयावह छ भन्नुहुन्छ भने यो व्यवस्थाको बिच अगेन्स्टमा यो नेतृत्वको अगेन्स्टमा चाहिँ तिन करोड जनता उभिएको छ यो त तिन ठाउँमा मात्रै भोट भयो नि त अहिले एक सय पैँसठी ठाउँमा भोट हुने भएदेखि सबैलाई तोरीको फुल देख्ने थिए हेर्नुहोस् यसको कारण के हो भन्नुहुन्छ भने अब अन्धभक्ति अन्धभक्ति सबैभन्दा खतरनाक चिज हो विरोध गर्न नसक्ने अन्धभक्ति भइसक्यो हिटलर जन्मिन्छ हाम्रा कङ्ग्रेसका नेता के अरे माओवादीका नेता एमालेका नेता सबै हिटलरका एउटा रूप हो म त प्रचण्डजीमा पनि त्यही देख्छु ओलीजीमा पनि त्यही देख्छु माधव नेपालमा त झन् देख्छु शेरवारजीमा पनि त्यही देख्छु किन भनेदेखि एउटा झुन्ड छ उनीहरूको पार्टीभित्रमा जसले उनीहरूको अन्धभक्ति गर्छ र सब चिज हजुरले भनेको सही हो भनेर भन्छ त्यो चिज चाहिँ यो आ, यो चिज यसरी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्न सकेका छैन पहिलो कुरा यो हिजो मात्रै मैले हाउसबाट निक्लिँदाखेरि चाहिँ कङ्ग्रेसको हाम्रो रामहरि क्यारे होइन रामहरि खतडा उनले बोलेको सुने है हामी गम्भीर चिन्तन गर्छौँ गम्भीर चिन्तन के को गर्ने है शेरबहादुरजीले त भनिसके नि जनताले हामीलाई चाहिँ विश्वास गरेन भनेर हिजो त तपाईँले पनि सुन्नुभयो होला नि तर कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्षको तपाईँले ढुङ्ग्रोमा राख्नुभयो भने पनि बाङ्गोको बाङ्गै हुन्छ भने हाम्रो नेपाली उखान छ नि छ कि छैन हिजोको उनीहरूले बजेटको उनीहरूको आफ्नो संसदीय दलको मिटिङमा के माग गरे भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो सांसद विकास कोष छ नि छ करोडको त्यो चाहिँ ला फेरि अहिले बन्द रहेछ फेरि सुरु गर्नुपर्छ भनेर भने यो त मुर्दामाथिको कात्रो हो नि त तलब खुवाउने पैसा छैन भन्छ सरकार अनि यिनीहरूलाई चाहिँ फेरि यो भ्रष्टाचार गर्नको लागि चाहिँ फेरि दिनु पऱ्यो एक सय पैँसठीलाई दिनु पऱ्यो भने दस अरब हुन्छ के अरे दुई सय दसलाई पनि दिने हो भनेर भने सो सत्र अरब हुन्छ त्यो मा माथि अप्पर हाउसलाई पनि दिने हो भने बिस अरब हुन्छ अनि पाँच वर्षमा एक खरब पुग्यो कि पुगेन त्यो भ्रष्टाचार भयो भनेर रोकेको हो नि त अब एक खरब रुपियाँ हामी त्यसरी नै अगर बाँड्ने हो भने यसको विरोध गर्नु पऱ्यो नि रवि लामी सानेहरूले स्वर्लिङ वाग्लेहरूले होइन भने यो बजेटमा ऋण होइन हामीसँग के पैसा छ कति पैसा छ अन्दाजीमा ऋण गरेर मागेर हामी विदेशबाट यति ऋण लिएर आउँछौँ वर्ल्ड ब्याङ्कबाट यति ल्याएर आउँछौँ अमेरिकाबाट यति ल्याउँछौँ चाइना अमे इन्डियाबाट ल्याउँछौँ भनेर त्यस्तो किसिमको हावादारी बजेटमा को चाहिँ चिरफार छिया छिया गर्न सक्नुपर्छ त्यस्तो बजेट आयो भने यिनीहरूले विरोध गर्नुपर्छ एउटा कुरा यो यो भयो हाम्रो इन्टर्नल उसमा अब यी जुन तिनवटा नेता ओली प्रचण्ड र शेरबहादुर यिनीहरू त अब मिल्न थाले नि त यिनीहरूले त घन्टी त बजिसक्यो खतराको घन्टी त बजिसक्यो नि तपाईँले त देख्नुभयो होला नि दुई तिन दिनमा त यिनीहरूले भागभन्डा पनि मिलाए के अरे समितिहरूको प्रतिनिधि सभाको अघि अनि के अरे कानुन पनि ल्याउने भए के के ल्याउने भए सबैमा यिनीहरूको मिल्यो किनभने यिनीहरूको एक्जिस्टेन्सको कुरा हो यो लडाइँ जनता भर्सेस यो नेताहरू हो जनसे जनता भर्सेस यो पार्टी हो यो स्वर्णिम वाग्ले र रवि लामी छाने त एउटा पात्र मात्रै हो कुन दिन यिनीहरूको युटिलिटी सिद्धिन्छ जनता त्योभन्दा अगाडि जान्छ जनता यिनीहरूलाई पर्खेर बस्दैन हेर्नुहोस् यिनीहरूले यो जनतालाई गाइड गरेर चाहिँ जसरी तपाईँको बाढी आउँदाखेरि पानीलाई चाहिँ एकतिरबाट काटेर तपाईँ पठाउनुहुन्छ अर्को ठाउँमा त्यस्तो गर्न सकेन भनेर भने यो भिडको पहिलो शिकार रवि लामी छानेर छोड्ने मगले हो किचेर अगाडि बढ्छ त्यो चाहिँ हेका राख्नु होइन भने यो भिडलाई लिड गर्नु यिनीहरूलाई हटाउन नसक्ने उनीहरूले देखिसके हामीलाई हटाउँछ भनेर त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेसका यङ ग्रुपहरूले के अरे शेरवारजीलाई छोड्छ एमालेका यङ ग्रुपले एमाले के अरे छोड्छ किनभने उनीहरूको पनि एक्जिस्टेन्सको कुरा हो नि सर्भाइभलको कुरा छोडेर कहाँ जान्छन् छोडेर आफू त्यहीँ बस्छ के गर्दो रहेछ एकछिनलाई भन्नुहोस् त विप मानेन शेरबहादुरको विप चाहिँ चालिसजनाले मानेन भने चालिसजनालाई चाहिँ के अरे बर्खास्त गरिदिन्छ एमालेको तिसजनाले मानेर गरिदियो तिसजना सत्तरीजना भयो त्यसपछि गएर अरू पार्टीबाट पनि दस बिसजना गऱ्यो भने नब्बेजना भयो भनेर भने तपाईँको दुई सय पचहत्तरमा नब्बेजना भयो भने एक सय पचासीजना बाँकी भयो यो बिसजना पनि यसमा एक्काइसजना पनि यसमा आइदियो चौधजना पनि यसमा आइदियो भनेर भने त्यो मिड टर्म इलेक्सन भयो नि त मिडटर्म इलेक्सन अगर भइदियो रोहितजी भनेर भने त्यसैले साफ हुन्छ चौरासी किन पर्खिने त्यसले यो एउटा समस्या आउन सक्छ पहिलो कुरा त्यो अब योभन्दा पनि खतरनाक कुरा के हो म भन्छु तपाईँले नसोधिकन पनि हाम्रो क्रेडिबिलिटी हरायो यो सरकारको यो गठबन्धनको जुनसुकै गठबन्धनको पनि क्रेडिबिलिटी हरायो आज इन्डियाको टुरमा जाने भनेर इन्डिया भ्रमणमा जाने भनेर फुल भल्ला जसलाई जनताले पत्याएको छैन त्यसलाई मोदीले पत्याउँछ जसलाई जनताले पत्याएको छैन त्यसलाई सीले पत्याउँछ यस्ता लाइन पत्याउने भनेको अमेरिका मात्रै हो किनभने उसको सोर्स र फोर्स फोर्समा युज गर्छ हेर्नुहोस् अहिले दुनियाँमा के छ कि वार छ कि अर्थ छ भन्दा तेस्रो चिज छैन सोसल ब्यारियरहरू सबै नष्ट भइसक्यो अब मोदीले सिले कसलाई पत्याउँछन् त सुन्नुहोस् न म आउँदैछु नि अघि यो चिजमा तपाईँलाई किन म दुईवटालाई चिज भन्दैछु भन्नुहुन्छ भने अस्ति मात्रै इन्डिया र पाकिस्तान के अरे चाइनाको चाहिँ बोर्डरमा चाहिँ एकदम टेन्सन थियो थियो कि थिएन अब यिनीहरू पुल पुल ब्याक गर्ने भए आफ्नो आफ्नो ओरिजिनल ठाउँमा जाने भनेर एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेको छ भोलि सत्ताइस गते हो क्या सत्ताइस तारिक हो क्या अरे होइन रोहितजी भोलि सत्ताइस तारिकको दिन चाइनिज डिफेन्स मिनिस्टरको इन्डियामा टुर छ बुझ्नुभयो अघि सीसँग चाइनासँगको कन्फ्रन्ट्रेसन भइसकेपछि इन्डियाको टुर गर्ने सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मान्छे डिफेन्स मिनिस्टर अहिले के भएको छ भन्नुहुन्छ भने वरको चाहिँ जुन फोबिया छ है चाइना त त्यसमा त डाइरेक्टली इन्भल्भ छ नि त ताइवानको कारणले है रसिया त डाइरेक्टली इन्भल्भ छ नि युक्रेनको कारणले चाइना र रसिया एकतिर भइसकेपछि इन्डियामा चाहिँ एउटा यस्तो फोर्स छ जसलाई चाहिँ अमेरिकाले समातेर बसेको छ इन्डियालाई बुली गर्न सक्दैन तपाईँको अमेरिकाले किनभने चाइना र रसियालाई पनि अमेरिकालाई चाहिँ ठाउँमा साइजमा राख्नको लागि उसलाई पनि इन्डियाको जरुरत छ हेर्नुहोस् त्यस्तो अवस्थामा इन्डिया र चाइनाको अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्दै गइसकेपछि यिनीहरू दुइटाले हेर्नुहोस् जब खिच्चा कुकुर लड्छ नि अघि खुच्चा कुकुर लडिसकेपछि टोल कराउन थालेपछि मान्छेले के गर्छ ढुङ्गा हान्छ नि तिनीहरूलाई छुट्याउनलाई छुट्याउन ढुङ्गा हान्नु पऱ्यो कि परेन त्यो छुट्याइसकेपछि शान्ति आउँछ यिनीहरूलाई छुट्याउनको लागि इन्डिया र चाइनाले कसरी रोल खेल्न सक्छ भने यिनीहरूलाई साइडलाइन गरेर यताबाट पनि यङ जेनेरेसन उताबाट पनि यङ जेनेरेसन र यो यङ फोर्स इन्क्लुडिङ राप्रपा गरेर गर्न सक्छ एक त्यस बेलामा के हुन्छ भने यो संविधान संशोधन नगरिकन हुँदैन होइन जस्तो अहिले यी तिनवटा पार्टी मिलेका छन् शेरबहादुर यिनीहरू सबैले गएर चाहिँ संविधान संशोधन गर्नु पऱ्यो तर त्यो संविधान संशोधन गरेर जनताले मान्छ कि मान्दैन यो नयाँ फोर्सले मान्छ कि मान्दैन हेर्नुपर्ने कुरा यो छ त्यस कारणले अब यो बडा सिचुएसन बडा डरलाग्दो छ अहिले प्रचण्डजी इन्डियामा मोदी कहाँ जानुभयो भने एउटा भिख मङ्गाको हिसाबले हामी जाँदैछ पठाउँदैछौँ हाम्रो प्राइम मिनिस्टरलाई भिख मङ्गालाई दान दिनेले के दिन्छ खान पो दिन्छ घर बनाउन दिँदैन नि जुन सरकारको अस्तित्वै छैन स्ट्याबिलिटी नै छैन त्यसलाई आधार मानेर नेपालमा विकास कुन चाहिँ सरकारले गर्छ चाइनाले गर्छ इन्डियाले गर्छ त्यस कारणले यो जुन भिजिट भइराखेको छ यो चुनावको नतिजाले यो भिजिटलाई नुन नभएको तरकारी बनाइदियो हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई थ्याङ्क यू